I možemo da krenemo. Dakle, još jedna zahvalnica svima onima koji su pomogli, koji još pomažu da riješimo ovu listu stopvorda. Sad gledajte, mi smo radili ovo istraživanje zajedno, pa smo eh, imali ideju kako bi to trebalo izgledati i ja sam rekao da ja to moram pospremiti, moram razraditi strukturu kada zaista dođem do toga kako ću to sad riješiti. I da taj proces može dovesti do toga da pravimo neku restrukturizaciju. Znači to se može desiti e, i ako vam se to desi jednom, dva put, tri put, onaj, hajde rec, jednom, dva put je ok, hoću reći, onda ste spoznali nešto pa napravo nešto drugo. Ako već treći put krećete praviti strukturu, i ponovo niste zadovoljni, vrlo vjerovatno ste pristupili toj tematici e, previše opširno e, i tako dalje. Pokazat ću par e, diagrama koji su postali na e-mail da ih prokomentarišemo pa ćemo se onda pozabaviti temama kao što su rank i juice. Pokazat ću vam kako to djeluje pa ćete razumjeti koliko je bitno da unaprijed lijepo strukturiramo stvari, jel? E, da otvorimo, dakle, e, ne znam zašto men stanu traži u Danas je stvarno lud dan. Što se tiče ove tehnike, neke stvari jednostavno hoće i neće. E, evo, neko je poslao ovo. Dječje igračke, vi vjerovatno to malo slabije vidite pa ću povećati. Evo, dječje igračke od 6 mjeseci do 5 i više godina. To je dakle e, tema stranice, jel? Vjerovatno će ići na keyword dječje igračke i onda dječje igračke do 6 mjeseci, dječje igračke do 6 mjeseci i više, ne može i više nego do godinu i tako dalje. Hajde da vidimo e, kako otprilike izgleda keyword kad ukcamo ovaj dječje igračke a kolega koji je ovo radio, ako nisu mu dječje igračke e, zapravo kivor, nek se javi da vidimo. Znači dječje igračke. Također ne vidimo ovdje koji je jezik, vidim da nije srpski. Vidimo velike bojanke. Meni ovo liči na bosanski. Ovo mi ne liči ni na hrvatski, srpski sigurno nije. Toga ću raditi e, na keyword rešeršu u BIH. Link tog dokumenta vam ne treba, apsolutno. E, mislim, do mog dokumenta vam mogu poslati, ali ja zaista ne znam kakve koristi vi <laughs> imate od toga da ja vama pošaljem svoj dokument, ja ću to uraditi, drage volje, samo ne razumijem zašto će vam, prepisati se ne može, svaki sajt je e, sam za sebe. Da vidimo dječje igračke. Samo 70. Pa vjerovatno ljudi ne kucaju igračke, jel? Dječije, nek samo igračke. Moja pretpostavka, evo, pogodio sam. Igračke za djecu, traženije nek dječje igračke. Ok. Kako izresirati zmaja igračke? Mhm. Igračke za djecu. Prodaja igračaka online. Ovo je mali volum, ajde da pređem na Hrvatsku samo for the sake eh, da dobijemo bolje informacije. Jer vidite, veći je search volume. Mm, eh, da vidimo šta ovdje imamo. Ima li uzrasta uopšte u ključnim riječima? Znači, ja sam vam rekao da napišete sljedeće. Eh, šta je sad ovo, da? Znači, da, da napišete eh, o kojoj stranci je riječ, koji je keyword i ispod njega URL. Jako bitno da vidimo kakav ćemo biti URL, šta ste smislili. E, nije mi, ja mislim, niko poslao URL, samo da vidim, evo i ovdje traži autorizaciju. I da vidimo, vamo smo prošli, dobro. E, da nastavimo dalje, da malo vas pometemo <laughs> od tog misli. E, provjeravamo da li je e, kolega to dobro uradio. On je po uzrastima išao igračke za djecu ovliko onoliko godina. Ajde da vidimo, možda je bio skroman pa uzeo ove keywordove koji su e, imaju manje pretraga, manju konkurenciju, pa želi da se ne kosi sa ovim većim. Aha, igračke za bebe od tri mjeseca. Evo ga, znači počinje, taj njegov pristup ima neke veze. Najbolje igračke za jednogodišnjake. A, igračke iz 80-ih, igračke za 8 godina, za djecu do 3 godine, za djecu, za djevojčice, za Znači ima taj search volume. Znači naš kolega ovdje bio skroman i želi da e, uzme neki manji keyword koji se odnosi na dječju dob i on će verovatno ići na igračke za djecu do godinu, do šest mjeseci, igračke za jednogodišnju djecu, igračke za djecu do dvije godine, za trogodišnju, za četvrgodišnju i tako će podijeliti. Jel? E, na mušku i žensku djecu, to je dobro, samo nije se nacrtao u grafu, ovo ovako kako se nacrtao nije baš jasno, znači baš nacrtaj ovako, znači podijeli muški i ženski jer ti je kivor drugačiji. E, igračke za djevojčice, dvogodišnje djevojčice i igračke za dvogodišnju djecu, ne znam da li za dječake ima, nisam primijetio, e, ali vjerojatno ima. On je pucao na malo, ide na sigurno, to je dobro kad vježbaš SEO i onda je e, rasporedio na e, ono što oni kupuju. Bojanke, ploče za crtanje, kocke za slaganje, pastele, bojice, a to je upravo ono sa prve strance. Znači jači keywordi su mu e, u donjoj strukturi. E, Lišane igračke, bubamara, drvene igračke, pa do, bruder igračke, plodine, bebe igračke. Traktori, igračke, sam vidio ovdje traktore kod njega. Nisam. Znači, evo prikolica za traktora, a odjeće za lutke, odlično. Kolega, ti si na vrlo dobrom putu. Ti si razmislio, na dobrom si putu. E, ja bih ti predložio sljedeći. Da napraviš sa početne, da ideš na igračke za djecu, da napraviš ove kategorije po uzrastima, a da ti druge kategorije budu ove vrste igračaka. Znači da kad dođe na tvoj sajt ili da bira e, spol i godine ili da bira kategoriju e, igračaka. Jer ne mora znači da će se samo dječaci igrati autićima, niti da će se samo curice igrati barbikama. Nikad ne znaš e, po kojem kriteriju neko traži. Znači napravi podjelu e, gore i dole, dole uzrast, gore spol i onda podijeli po spolu kategorije ili napravi samo kategorije pa pod pod kategoriju za spol. Što smo mi trebali uraditi za autogume? Gledajte dakle kod autoguma šta smo uradili. Mi smo uradili ljetne i zimske, pa onda proizvođače. To ćete vidjeti kasnije nije bilo najzreliji e, potez, nego je trebalo prvo kategorije, pa te kad uđeš u kategoriju tipa Sava gume, da u Sava gumama biraš ljetne i zimske. Ima više smisla, e, zato što se više traži ukupan broj pretraga, znači brendova, Sava gume, Goodyear gume, Tigar gume, Bridgestone gume i to, imaju veći search volume nego ljetne gume i zimske gume kao pojam zajedno i s druge strane e, e, korisnik može, imat će landing page na koji imam ljetne i zimske gume, ali neće biti to biti njihova kategorija, nego samo opis naših testova. Sve ćemo se vraćati na testove. Ali polako dok dođemo do toga. Idemo na sljedećeg hrabrog. E, pravi momak, e, ne postoji ovaj sajt, vjerovatno će tek postojati. E, ima landing page, program za analizu utakmice. Znači neki program, software koji analizira futbalske utakmice. I mislio je za landing page da to na keyword mu bude futbal i futbalske analize. futbal je nerealno, znači neće to tek tako postići i sasvim je, e, ne, ne može očekivati da, e, da će to uspjeti. E, a čat ne vidite, pitaju me neki, gdje nam je čat što ne vidimo šta drugi pišu, možete samo na Twitchu, onaj chat vidjeti trenutno koji imam ne radi. Taj restream je puko, a večeras ću onaj, naći neki Twitch modul da prikažem njega tu. Nisam očekivao da i danas restream neće raditi. Stoga je zakašnjenje od 5 minuta i glupe stvari oko konekcije, ali tu smo gdje smo. Idemo dalje. Znači, čat gledajte na Twitchu. E, kraj ekrana je vama, a ja ga trenutno ne mogu prikazati, ali gledam vas. Znači, imam vas tu u čošku. Gledam šta pišete. E, dakle, momak radi program software za futbalske analize. I želi da prvo bude za futbalske analize tu e, i da koliko sam ja vidim trenutno, ne pišu da će biti analize. Znači, ako i nećeš analize nikakve stavljati, onda ti ne treba ni keyword futbalske analize. Ali pošto želiš software prodat, e, ok je, može biti da to prođe, ali u tvom slučaju ja bi ipak znači, stavio futbalske analize kao keyword, hajmo vidjeti koliki je search volume za to, ne znam šta mi bi, pa zatvor nije, evo ga. E, futbalske analize. Mislim da je to najbolje u Srbiji provjeriti. Jesam opet pravopisno nešto pogriješio. Nisam, ali futbalske analize ti nije neki kivart da vidimo zašto. analize utakmica, vjerovatno. Ajde da vidimo riječ, analize. Šta će nam izbaciti? Ah, ima, <laughs> imamo divan keyword na prvom mjestu. Radnici analize, ovo nešto nije u dure sa Srbijom i analizama. Da se ja vratim na dashboard. analiza, analiza <laughs> utakmice. Analiza skroz pogrešno skontala analiza. Šta li je to? Naravno, sad čat ludi. Da vidimo analiza utakmice. Slabo, slabo kume, onaj na prvu analiza analize mečeva, da vidimo. Ništa od toga nema. Analiza utakmice. Slabo, slabo, nešto nisi dobro skonto. Znači, ne bi trebao na home page stavljati keyword e, koji nema search volume Ponovo to uradi, a struktura ostala ti nije loša. Znači, imaš taj... E, a vidi, ovo je page software za analizu utakmica Aha, e, vidiš, pošto nisi boje postavio kako treba, ja sam krenuo da ti ovo homepage, a zapravo ovo ti je ovdje homepage, jel? E, software za analizu utakmica, da vidimo traži li iko to, software, i vidite po ovome kako piše software da je Srbin, znači software za analizu utakmica. Što je ok, znači ako se to tako traži, a ukoliko ja vidim, ne traži se. E, za analizu, da vidimo kad upišemo software ispravno, mislim ispravno e, engleski, ništa. Ili je semraš puko, ili ti nisi dobro ovo odradio. Ovo ću sad ugasiti, znači ovaj software za analizu utakmica ok, futbalske analize ok. I onda na tom landing page na kraju analize ti ćeš vjerovatno spomenuti kako analizirati utakmicu i da ima program i sa home homepage ćeš isti taj landing page linkati. Stoga ti je bolje ovdje reći na primjer futbalske analize pa podijeli na kategoriju Liga šampiona, UEFA Cup, Premier League, La Liga, Bundesliga i tako dalje. I onda dole ispod imaš utakmice, e, El Clasico tipa i onda iz El Klasika ide na landing page taj. Znači iz analiza ide link na landing page i onda imaju cjenovnik. Što iz cjenovnika se vraća na landing page, to nije jasno, vjerojatno treba obrnuto. E, ide na reference, dobije video marketing footer, ovo baš nije jasno. Ovo vjerojatno tebi neka struktura na stranci. Znači, e, na različite načine e, posmatrate mm, ovaj tool. Ovaj tool, jedna kockica je jedan landing page. E, ne za skiciranje strukture unutar strance, ne u ovom fazu koju sad pričamo. Znači, ne služi za to. Samo govori odakle ku, ko, ko, kuda vodi. E, I onda, dobro, malo je nejasno, popravi ovo, mislim da sljedeći put ako pošalješ, e, vrlo, vrlo će to valjati. Idemo dalje. Također, neko ko nije koristio boje, ali dobro, imamo homepage. Iz homepage-a idemo u webshop, a imamo Petopediju. Petopedija blog. Pedija mi zluči kao Wikipedia, ne, nije kao blog, a šta je unutra nije jasno. E, pojasni šta ćeš tu stavljati. Fino što si sve naveo da ima i zaposlenje i kontakt i to. U webshopu imaš pse, ribe, mrave i mačke, ok, i onda se psi dijele na hrane za pse i poslastice, zar i to nije hrana? Hrana za pse, vlažna hrana, suha hrana i tako dalje. Meni se čini na osnovu ovoga što si ti uradio, da si ti razumio temu hrana za pse i da je to tebi glavno. E, biti web shop za, e, za pseću hranu, je super stvar. Nema potrebe da radiš i pseću, i riblju, i mačiju, i mravlju hranu, <laughs> nego, mislim, mrave zovem terarijum, jel, zato što mi je prvi naum pao da živi u, terarijumu. Dosta je jedna tema, otišao si daleko, otišao si daleko. Isto što je kolega tamo napisao, futbal, nerealistično je da ti stigneš napraviti šop za sve ovo. Osim ako nisi neki veliki. Zašto ti govorim? E, jedan proizvod od, od e, mog klijenta Reve je i brand Zoo Royal i tu znači prodajemo upravo sve te, svu tu hranu, znači za pse, mačke, akvariju, male, terarije, ptice, konje i tako dalje. Imamo sve i možeš ako si veliki brand to prodavat, ali ako kreneš, krećeš kao mali, pozabav se jednom tenom. Čak bi možda uzeo ovo pod, pod neku kategoriju suha pseća hrana ili tako nešto savjet, ali nikako da radiš sve ovo ukupno, to nećeš stići, to je nerealistično, pogotovo je nerealistično da ćeš do kraja ovog e, kursa, e, junior kursa, da ćeš ti e, sve to stići napraviti, jednostavno nije realno. Malo smanji, doživljaj, ali ako imaš brand, ok, ovo izgleda ok, onda ga iscrtaj čitavog. Znači, poslije ovog časa ja sam očekivao da napravite najbolju verziju koju možete do sada e, trenutno, a da možda samo nešto popravite, međutim većina vas će morat dosta toga popravljati. Nemojte zaboraviti e, pitanja postavljati e, na chat tako što pišete pitanje dvotačka, ako znate da je čas pitanje vezano za čas, pišite čas pitanje. Ako vezano opće SEO pitanje, pišite opće pitanje. Ako je tehničko, napišite tehničko pitanje. Dobro, taj dio smo završili, malo smo pregledali tih zadaća i sve to. E, pokazali smo šta smo mi pogriješili, a sad da vam pokažem e, kako i zašto je bitno kako rasporediti te stvari. Dakle, recimo da je ovo naš sajt. Jel, ovo je naš sajt i njegova početna stranca koju mi skraćeno zovemo HP. Jel, to je naša početna strančica. I s vremenom ćemo mi dobiti nekakve linkove. Jel, mi ćemo dobiti linkove. Ja ću to blago pojednostaviti. Šta ćemo mi dobiti? Dakle, otprilike ovako nešto. Mi ćemo dobiti sa četiri stranica link na našu stranicu. Ja. To će se desiti kad tad. I sada mi imamo četiri linka. E, sad je bitno koja četiri linka. Hajmo reći ovako, uzet ćemo, dakle neki e, portal nas je linkao, jer mu se sviđa ideja, prodajemo zlatne ribce sa zelenim ušima i to je neobično. E, onda imamo s nekom foruma gdje neko kaže vidi ovih budala šta prodaje, ima neki blog, o ribama, znači koji kaže ono, ovo stvarno nevjerovatno što ovi rade i dobili smo neki link e, sa fakulteta, fakultet koji kaže da e, neobična pojava se desila, da istraživaju to i linkovali našu stranicu. E, ovdje malo imamo konfuzije, da malo umanjimo konfuziju. Nismo ništa postigli. E sad jesmo. E sad, koji link koliko vrijedi i tako dalje. Recimo da ovaj fakultet, jel, ovaj fakultet je, ima link s drugih fakulteta. Znači, neki, ja ću ga nazvat fax 2, znači iz drugih fakulteta. fax 3 i oni, njih dvojica linka je na ovaj fakultet. To mi ne znamo na prvu, ali imamo indikator za to. Ovaj blog o, ribicama, neki e, blog je isto, neki drugi blog je na njih linkao, jel jer su interesantni. Također ovaj forum spominje ovaj blog. A ovaj portal nema linkova odakle nema. Znači, e, mnogo linkova sa drugih portala i slično. Znači, oni imaju more, more linkova. E sad, koji od ovih linkova e, nama je najkorisniji? Najkorisniji je onaj koji ima tako reći najveći page rank. Nekada je u Google toolbaru, znači kad nije bio ni Google Chrome, nek se još koristio Firefox i Internet Explorer i Opera, onda si ti mogao instalirati Google toolbar koji ti kaže koliki je page rank. Šta taj page rank govori? On govori koliko u svjetskoj hijerarhiji znači svih web stranica, koliko uživa povjerenja ta stranica gledajući to kroz oči linkova. Dakle, svaki link je preporuka, ali nije isto link iz nekog komentara na nekom žblj blogu i link sa Harvarda. Jasno je, jel? E sad neko od ovih faksova ovdje, znači koji su linkali naš domaći fakultet, neko od njih ima link sa Google-a. Google lično je linkovao. E, sad da pojednostavimo stvari. Google je recimo maksimalni page rank 10. Jel, to je bio na primjer i Yahoo i tako dalje. Harvard, Stanford i ti neki veliki fakulteti, oni imaju povjerenje, autoritet od page rank 9. I onda nasljeđuju dalje. Dakle, što si veće povjerenje imaš kao autoritet na internetu, glede sa kvalitetnih linkova, Naravno da Harvard ima rank 9, zato što svi fakulteti svijeta na njih linkaju i to mora nešto valjat, A um, oni dalju, šalju to dalje. Tako da možemo recimo reći da ovaj Google ima 10, poslao je na, na Harvard, neki link, on ima 9, dok je došlo do našeg fakulteta, to je 7 ili 8. I taj fakultet kad prebaci na nas, mi ćemo dobiti jednu peticu. Znači, pola od toga. Nije to sad bitno, znači kako se page rank računa i sve to, bitno je da znate da je postojala ta metrika, da više nije javna, ali da je Google i dalje koristi. Znači, računaju povjerljivost neke strance, ali samo iz pogleda linkova koje imaju. E sad, to je za nas nebitno koji mi imamo PageRank i odakle su ti linkovi, znači ne moramo se brinti je to PageRank 2, 3, 5 ili samo trebamo gledati da je e, usko srodno sa onim što mi radimo. Dakle, ako mi prodajemo sportsku opremu, ništa nama ne koristi mnogo link sa e, nekog e, bloga o cukama i macama. Znači, nije tematski relevantno. Isto ako neka zlatara dobije link od neke knjižare. Znači nije to, treba biti usko vezano. Dakle, ako prodajemo sportsku opremu, dobro bilo da neki futbaler nas linka, jel? da imamo tu neku vezu. E, sad kad sve to gledamo, znači ovaj dio ne možemo mi izračunati trenutno, to vam mogu kasnije pokazati da vidite, ok, ja imam 300 linkova, konkurencija mi ima 600 smo i 300 bolji od njihovih 600? To se može izračunati, to, se može vidjeti. Ali sada to nije bitno, bitno je sljedeći. Mi sad našu početnu stranicu tipa imamo, ja ću to nazvati 100 pojena. Dakle, svi ti link, nemamo nijedan link na neke druge strance, to je neobično da je tako, ali često se zna i to desiti, <clears throat> ali da razumijete tematiku, tako ćemo to formulisati. Znači, početna stranca ima 100 e, pojena. E, mi ćemo tu, recimo, imamo i pod stranicu e, kontakt, neko je napisao, jel, kontakt. Kontakt i recimo da imamo tri kategorije. Evo jedna, evo druga i evo treća. Znači imamo neke kategorije. Kategorija 1, kategorija 2 i kategorija, kategorija 3. E, pošto sa našeg sajta imaju samo, na naše početne strance imaju samo četiri linka. Od ovih 100 pojena svaka, svaki dobije po 25 jer imamo četiri linka. Dakle, ta snaga koju smo dobili se dijeli na četiri dijela, svak dobije 25 pojena. Ovo što sad radimo <clears throat> je takozvani link juice. Znači da dobijete osjećaj šta je link juice, kako se radi, e, kako se može izmjeriti i zašto se mora planirati. Dakle, od sve te snage mi smo raspodijelili na četiri strance, od koje nažalost smo poklonili 25 pojena kontaktu jer samo što moramo, ili pa u zemljama Europske unije moraš imati impresum, pa moraš taj link staviti na početnu stranu iako ti je žao dati tolike pojene. Kad bi imali 10 linkova, znači bilo bi 100 podijeljeno s 10, svak bi dobio 10 pojenčića. E sad su ovo neke kategorije. Razvrstat ću sad ovdje na ovo i rećemo da ova kategorija ima 5 podkategorija. Dakle, sad ne znam zašto uopšte kopiram samo ovo, odmah ćemo ovako. Podkategorija, pod kategorije 25 na 5 je 5. Znači imamo 5 pojena za svaku podkategoriju. Naravno su različite podkategorije, ali ja sad nemam kad kucati 1, 2, 3, 4, 5. Znači idemo tu, idemo vamo, tu i tako dalje. E sad vidite ovu. E, ako se sjetimo, ako su ovo autogume... Ovo su Sava e, gume. Ovo su sad recimo keyword Sava ljetne gume. Znači kao pod pod kategorija Sava ljetne gume ili e, Sava gume 215 kroz 65 lupam. Znači e, to sve može biti kategorija. I onda se može desiti da imamo još neke pod pod kategorije. Evo ja ću, ne mogu ni to kopirati. Znači, ova stranica ima i podkategorije. Evo što mi vadi živce. Evo Znači, pod podkategorija i ona sad, pošto i njih ima pet, da pojednostavimo računcu, ima jedan pojenčić. E. Međutim, sad ćemo napisati neki e, e, primjer da vidite šta se dešava. Dakle, vi sad ste jasno pojas stavili prioritete Google-u. Kažete, keyword kojim se nalazi ovdje, on je izrazito bitan jer je na stotki. Znači taj keyword je u nas auto gume i on je na URL-u početni, znači slash ili ti ga takozvani root, znači u, u, u korijenu i stavljamo slash. Primjer za dalje e, je na primjer keyword e, Sava gume i slash imamo znači Sava. Pošto imam Sava gume. Evo ga, znači to nam je kategorija. Idemo pod pod kategoriju da se ugledamo na ovo što smo ovdje crtali. Znači imamo sad e, ljetne, to je jedna od podkategorija, su ljetne, znači ja ću samo po jedan primjer. Ovo je pod podkategorija 5 pojena. E, ljetne Sava gume. URL er je Sava minus gume slash ljetne. To je bi URL er bio. I onda imamo e, na kraju proizvod, jel? E, proizvod koji recimo Sava Eskimo S3 bez nekih dimenzija i onda možemo ovdje reći to bi bio Sava minus gume slash ljetni. Iako Eskimo nisu ljetni, e, nema veze. Stavit ćemo ljetni e, slash Sava Eskimo. Ili može samo Eskimo. Eskimo. A ovo ostavit ćemo za svaki slučaj Slava Eskimo S3 slash. E, pošto ovo nije lako čitljivo, ja ću ovo malo razmaknuti da možemo pročitati. Dakle, to bi bila neka pod pod kategorija. I onda ispod ide proizvod. Možemo, dakle, vjerovatno će neko pitat, možemo, hoćemo stavljati sad ovdje odmah ono C. Hoćemo, znači možemo staviti ovdje slash C na početku kao kategorija, da možemo kasnije pratiti odakle nam dolazi i sav taj trafik koji smo izganjali. Ovo je sada e, već proizvod P i tako dalje. Znači ovo je ta struktura da razumijete. E sad se može desiti da e, imamo tipa da ovo nije kontakt, nek samo onako da pojasnim vam, ovo je blog. Blog ima e, pet kategorija, blog kategorija, šta ja znam, kategorija koja ima pet poena i sad ona ima pet članaka, imamo ovdje sad neki blog članak i on ima jedan poenčić. Ako u tom blog čanku kaže šta ja znam neki rezultati i jedan link od linkova koji bude jeste link vamo. To sam onda uradio u ljubičastoj boji. E, samo malo na onome glavnom grafu koji ću vam pokazat e, nekad kasnije. Znači ovo sam stavio u ljubičastoj boji ovu liniju. I čak sam je malo podebljao jer je to neobična poveznica, znači nije redovna poveznica, redovni link. I šta se sad dešava? Ako ovaj članak isto ima pet linkova, dobit će znači 0,2 poena ova stranca i ona, ona ima odjednom 1,2. Razumijete, znači što više e, ide prirodan raspored ozgo prema dole kako napravite hijerarhiju, znači svaki link s početne strance koji stavite, on ima pojena. E sad šta je problem? E, problem je sljedeći. Tipa ovdje imamo search volume e, 10.000, ovdje 5.000, ovdje 1000, a ovdje stotinu. Ali ima izuzetak. Neki, e, ne znam što piše pod, pod kategorijom, treba pisati proizvod, ali ne i se. I e, neki od tih proizvoda, recimo Sava SQMS3 ima 500. Ima više pretraga nego podkategorija. E, ako napravimo ovako redoslijed, jeli, ovakav redoslijed ovdje, on će dobiti samo 1,2 link džusa. Ali mi možemo reći, nama je taj landing page toliko bitan, mi ćemo njega linkati i s početne. I onda će dobiti od ozgo, ako ide onda na šest linkova, e, dobiti nekih e, od koliko, 18, 17, 17 pojena i onda će biti odjednom ovdje 17,2. Dakle, možemo odlučiti sami jako je bitno da znamo šta ćemo linkat s početne stranice. Zato je bitno da znamo strukturu koju želimo imati i kako će nam izgledati landing page zbog toga početne strance. Zbog toga smo ga iskicirali zajedno, da vidite kako bi to išlo, da ugađamo korisniku, a ne Google-u i znamo šta ćemo tamo linkat. Na onome što smo mi napravili, jeli, linkat ćemo, da vidim mogu ponovo naći ono što smo napravili, kao skicirali, e, samo malo, evo ga, dakle, da, nije taj, nego drugi, cak, evo i drugi link, Evo ga. Znači ovdje smo rekli da ćemo imati da uh, saznaju landing page, da saznaju koje auto odgovaraju, testovi autoguma za 2020, pregled cijena i akcije i da može kliknuti. Ako klikne na testove, dobije ljetni i zimski, može sebi ovdje da izabere, znači imamo dva linka, tri linka, četiri linkova i pet linkova. Znači ovdje imamo cijene, pregled i listat ćemo, dakle ovdje izlistat ćemo gume, tih pet guma koje smo pobjedili. ide na svaki taj link po jedan, jel, po jedan dio toga. I recimo da ukupno ovdje imamo na stranci 15 linkova na kraju, samo pojednostavljujem, onda ćemo dakle imati 100 poena kroz 15 i radije podijeliti znači po e, malo više od 5 poena, jeli 6 poena, E, na svakoga, nego samo e, na 3 po 25. Jer imamo puno e, keyworda koji imaju sličan broj pretraga. Znači ovdje vidimo, evo recimo kategorije, imaju isto kao određene dimenzije guma. Dakle, u nas je slučaj da imamo mnogo keyworda sa oko 500-600 search volijuma, a samo 2-3 koji imaju 5 do 10 hiljada. I ta suma ovih mali čini veću uh, korist nego uh, ovi veliki. Znači, nama je, ja kad bi morao birati, da vidim gdje nam je ona onaj spisak i gdje, ja kad bi morao birati uh, da li ćemo imati autogume, zimske i ljetne gume, svi po 5400, znači ta tri keyworda ukupno daju 15000, ili bi imao 30 ovih po 500, znači po 500, evo ovako, e, ja bi uzeo ovih 30 po 500. Zašto? Puno je lakše doći na Google mjesta koja tu trebaju, puno su bliže keywordi konverzijama, imamo veću korist. Dakle, ukoliko nije ultimativni cilj glavna ključna riječ i ove ključne riječi kao što su ove jako blize, blizu velike ključne riječi, onda e, rasporedimo na što više linkova s početne stranice, ali ne umjetno, nećemo sad to umjetno raditi. I vidite kako je to izgledalo, dakle kako smo mi radili. Još jednom da pojasnim. Početna podjela na ljetne i zimske gume, pa podjela na proizvođače ispod proizvod. Kao što rekoh, nije optimalno, ja sam to ponovo uradio i gledajte šta, na šta to sad liči. Znači to je sad sam stavio sve proizvođače koji se nalaze u tim testovima, ima i 25, sad ću naravno uzumirati da vidite. Dakle, imamo početnu stranicu, iz početne ide more linkova. Prvo imamo linkove na test ljetnih guma i test zimskih guma, ali direktno i za neke proizvode. To recimo sad ovdje nisam ucrtao, to mogu da ucrtam. Evo, odmah da ucrtamo ovdje. Kako sad to da izvedem? Da izgleda i ole pismeno. Evo ovako nekako. Evo. Iako nije, nije ovo sretno rješenje, ali bože moj, Evo ga, znači ljubičasto dvica. Znači imamo s početne strance linkove na dva testa. U ovoj skraćenoj verziji ovdje, dakle imamo link na komplet test, ali smo ovdje linkali pet guma, ako se sjećate. Ti pet guma su ucrtane, dakle, ovako. Znači ja jednu gumu prikazujem da ću e, na njih linkati iako ovo nije finalni proizvod, ali razumijete što hoću reći. I sad početnije ću linkati na sve kombinacije e, proizvođača plus ključne riječi gume koja ima search volume. Znači reći ću ovim korisnicima koji su došli e, da nađu određenog proizvođača, traže određene cijene, mi ćemo njima preporučiti da odu u kategoriju Sava, gume, Continental gume i tako. Reći, na primjer, najbolje gume su bile Continental T i T, evo vam kategorija Continental guma. Dakle, sve možemo polinkati iz menija, a možemo i odabrati neke. U ovom slučaju zavisi od search volume-a. Ako recimo gume koje imaju evo Vredestajn, nikad čuo za njih, da vidimo da li Vredestajn iko traži u Srbiji. 110. Nije loše, ali nije toliko bitno, ali eto recimo da vrede je nula, e, ja preskočio link s početne strance, jer interes i search volume vam pokazuje interes za neku gumu. Znači, tvoj korisnik u Srbiji nije zainteresovan za vrede Dobro, to je jedna stvar. I sad kad uđemo u kategoriju, znači ovdje vam piše, početna će biti auto gume test, cijene i akcija, početni URL je ovaj uđemo u kategoriju proizvođača i tu ćemo ići na, na riječi Michelin auto gume, ali i na Michelin gume test, Michelin gume cijena, Michelin gume akcija. Tako da za svaki landing page do proizvoda eh, i na proizvodu čak ću kačiti ovo test, cijene i akcija. Jer o tom se radi. Ovaj sajt se razlikuje po tome što možeš uviditi testove, različite cijene i razne akcije. I ovo će dakle biti slash c slash Michelin. Evo ga. I sad idemo, u, kad uđemo u Michelin auto gume, onda nas pita hoćeš ljetne ili zimske, a ne obrnuto kao ovdje. Zašto? Zato što ljetne Michelin gume i zimske Michelin gume keywordovi imaju manje search voljuma nego Michelin gume. I zato sam obrnuo redoslijed. Znači, korisnika, da li ćemo ga pitati na samom početku ili ne, to zavisi od nas. A ovda preko ona dva članka koja sad ovdje nisu prikazana, Znači, dakle ostaće ova dva, ali kao članci, ljetne gume, test, akcije, cijene i testovi i za zimske gume isto i sa njih će se linkati direkt na gume. Dakle, s početne stranice ću ja njih linkati kao tekst, jer je to odlučujući test i iz testa onda na razne proizvode. A ovdje u, u usability u flowu ja zbog search volijuma mu odabir ljetne ili zimske gume ostavljam tek kad uđe u kategoriju. Kad se otruči za ljetne gume, ljetne Michelin auto gume, onda ga pitam za veličinu felge, za veličinu gume i onda on kaže ok u mene je 15 i onda naziv je R15 ljetne Michelin auto gume test cijene i akcija i onda unutra idu sada proizvodi. Michelin ta i ta guma, Michelin ta i ta i ta ta guma. Dakle, da dopunimo ovaj URL-ovski dio C kroz Michelin. E, ovdje da li Michelin gume ili ne, može zato što nismo, onaj, nemamo u nazivu domene e, gume, ne guma, ali nebitno da se zovemo Mujo i Haso, servis.com, opet bi Michelin gume bilo bolje i da se zovemo gume gume ba, opet je Michelin minus gume bolje. Znači Michelin minus gume e, slash ljetne. Ovdje ću isto sad malo povećati da stane. A onda dolazimo ovdje do dimenzija, to je dakle kategorija definitivno unutar ovog dijela. Imamo dakle Michelin ljetne R15 slash. I sad dolazimo do proizvoda, evo da pokažemo jedan proizvod tipa Michelin, e, nazvat ću i e, Avangard Avantgard, ne znam kako se zovu gume, Avangard R15 225 55. I onda će ovdje biti R15 slash 55 To će biti na kraju konačni URL. I obrnuto ćemo isto raditi, dakle cross linking koji nas čeka je sljedeći, a to je da može e, korisnik reći ja ne znam kojeg bi proizvođača, ali znam kolika mi je guma. Ako ne zna koja je guma, onda ide na članak koje gume idu na moje auto. Znači idemo sad na ovu lijevu stranu. On bira dakle koliku će jel, gumu, recimo R16 i onda ga mi bacamo na proizvođača. Kažemo, ok, ovo je tier 16, imamo tih, tih proizvođača, on klikne na Michelin i ide vamo dole. Dakle, linkujemo iz ovoga na ovaj dole dio. E, s druge strane, koje gume idu na moj auto, ne smijemo zaboraviti upite kao auto guma za Volkswagen Golf, auto guma za Pola, auto guma za BMW 3 i tako dalje. To idu iz ovog članka koje gume idu na moje auto on ode na golfa i kažemo mu na tvoje auto mogu 14, 15 i 16, onda on ide na tu kategoriju, kaže u mene su 16, hoću Michelin i ide ovdje dole. I vidite kad počnete ovo crtati, kad zaista sad ovo razgranamo skroz na, na, sve proizvođače, na sve dimenzije koje postoje, na sve proizvode koje imamo, ovo će postati baš mašala povelika stvar. Znači ovdje e, ima E, ima se posla da se razradi do detalja. Od vas očekujem da dostavite kompletan ovaj graf, da pokažete da imate pregled svega toga. Izrazito je bitno da imate. Pauza će naravno biti, jer se valjda upišete 3 minute, <laughs> sačekamo. Dakle, da završi misao. Kako sad ovdje e, mogu se, može se izračunati? Znači ovdje imamo sad još nekih nebitnih stranica koja nisam ubacio, ali imamo jedan link, dva linka, tri linka. Ovdje imamo njih 2, 4, 6, 7, znači kod 10 smo i 25 proizvođača, recimo da nećemo 5 koristiti jer nemaju search volume, imamo 20. Znači imamo 30 linkova i nekih bezveznih linkova nebitnih. Imamo 33 linka ukupno s početne strance. Znači, s početne strance od onih 100 pojena na 33 linka na svaku strancu bude onda koliko? 3 pojena. Tako je. To radimo iz toga zato što nam je sve ovo jednako bitno i da zbir ovih ovdje keywordova i na kraju e, klikova koje budemo imali je veće od same koristi kad bi ganjal samo ljetne gume, samo zimske gume. Znači kad bi ostalo ovako kad bi imali pet linkova, 1, 2, 3, 4, 5 linkova s početne stranice, pa bi bilo 25, pa vamo imamo 25 proizvođača, to bio jedan poen i za proizvod, pošto proizvoda uglavnom ima pod, pod 10, bilo bi 0,1. A ovako smo jako blizu, imamo dakle 3 poena e, za ovo, podjela na ovo 1,5, podjela na ovi 5, 0,3 i dođemo do ovoga imamo malo više od onoga. Znači, otprilike 3 put više 0,01 nasprema 0,03. To sve možete izračunati, ali ono što je bitno, ovo nema prepisivanja. Morate naći savršenu logiku za vaše korisnike. Kako to da ide? Ima mnogo jednostavnijih stvari koje ste vi uzeli kao teme. Ja nisam onaj, nekima ni tražio odobrenje da prikažem, stoga neću. Neko je recimo radio akumulatore, fino je uradio, napiši mi ako smijem koristiti tvoj primjer, pa ću pokazati ljudima. Znači ima ljudi koji su dobro shvatili. Ono što vi ne smijete raditi je da proširite maksimalno. Dakle, kad vam postane nepregledno, recimo kao u slučaju, vjerovatno je vama ovo sad za auto gume previše i u jednom momentu niste više mogli pratiti. To nije sramota. Bitno je razumjeti dakle ovaj ovdje princip razlijevanja link džusa i da se ti 100 poena dijeli, da znate da su ti linkovi bitni i da se taj, taj link juice koji imaš može dodijeliti dalje, može se proslijediti drugome, djelimično opet zavisno od toga koliko imamo linkova. To je jako, to je takozvana graf, te, teorija grafova, neki to zovu pointera i to je jako teško, težak matematički problem ovo izračunati. Zato ga Google i računa i kad za sad zamislite internet, kao ovu našu strancu, znači kao ovo ovdje što smo nacrtali, sad zamislite internet sa preko trilion web stranica na svijetu, gdje svaki link pokazuje na nešto, na drugu strancu, na ovo, ono, tu kompleksnu računcu Google radi. On izračuna koliko vrijedi vaš sajt na osnovu kako ste vi isprepleteni u cijeloj mreži interneta, jer oni primaju pregled svih stranica. I na nama je da razumijemo da ono što dobijemo, na nama je najveća odgovornost da to ispravno rasporedimo. E, ovo je jedna od stvari koje su među najbitnijima kod redizajna. Znači, kod redizajna ako ima e, cilje poboljšati SEO, glavna stvar koja se jednim redizajnom može popraviti jeste restrukturiranjem link džusa. Da strance koje zaslužuju dobiju više link džusa. Znači moramo dobro istražiti gdje želimo biti, koje su nam slabe strance trebalo biti jače i kako to potpomognuti. Vidjet ćete na našem projektu da znači ću ja s vremenom kad vidim da neka stranca nema dovoljno link juice malo to ručno potpomoći. Pokazat ću vam kako i tako dalje. Trenutno to nije bitno. Bitno je da znate da se razdjeljuje taj link juice da se između sebe može dodavati i da zbog toga moramo razmisliti. Nikako ne zaboravljajući, znači nikako ne smijemo biti vođeni samo ključnim riječima, nego moramo biti vođeni korištenjem strance našeg korisnika. Moramo se uvijek vratiti. Neće svaki korisnik doći preko pojma autogume, pa onda birati proizvođača, pa onda ljetni i tako dalje. Biće mnogo njih koji će doći direkt na proizvod, Bit će ljudi koji će doći na ljetne Michelin autogume, bit će ljudi koji će doći na Michelin gume, bit će ljudi koji će doći na zimske gume test, 2020 i tako dalje. Znači nije put uvijek isti, nego je bitan da taj, ono, da taj landing page koji dočeka korisnika u trenutku u kojem se on nalazi u potrazi, e, da mu serviramo savršen e, sadržaj. A to što je googlao nam odaje dokle je on psihički došao. E sad može jedna e, pauzica, e, vraćamo se na kolegu ovdje. Znači nismo puno propustili. Kolega je muške cipele, dakle uradio kako treba, e, lijepo je uradio, e, s tim da on je stavio da ima link na filtere, na blog, na letnje cipele, zimske cipele. To je malo za, ovaj, za ovu strancu, znači on može direkt kategorije da e, poveže e, sa početne strance da bi imao više link džusa. I naravno blogu ima odrađena pitanja, ovo je sasvim ok, raspored, a ove filter boje i ostale e, stvari će samo stvarati kasnije probleme sa SEO-om, ali neki je stavio da zna da je to isto put do toga. Uglavnom ovdje je upitno kao i kod guma, da li je možda bolje odmana kategorija, a da letnje i zimske cipele vjerovatno imaju manji e, search volume nego ove kategorije zajedno. Kada pogledamo na e-kupi vidimo da tipa na ovom katalogu imamo u kategoriji TV elektronika samo četiri podkategorije. Ako odemo na strancu vidimo da je njih sedam. Znači ko su njih svjesno izbrisali, svjesno ih sklonili. E, iz dva razloga, usability razlog i SEO razlog. Znači korisnici na to nisu klikali, postoje alati kojima možete vidjeti gdje je ko klikao, e, oni se zovu hot jar i Mouse Overflow. E, napisat ću u chatu. hot, ja nema koristi onaj ko bude gledao na YouTube da to tako pokažem, stoga ću pokazati ovako, znači hotjar.com i mouse overflow overflow.com. To su dvije skripte koje snimaju, eh, koje snimaju mouse, ja to zovem mouse overflow, zašto se zove mouse flow, sada ne znam, uvijek je bio overflow. Eh, ja koristim Hotjar, preferiram, ima i besplatna varijanta, nam ima evo i mouse flow besplatna varijanta. Šta vam ona pokaže? Ona vam pokaže takozvanu eh, snima svaki pokret na stranci. Znači možete vidjeti neko uđe na vašu strancu, scrolla, pa klikne negdje, pa šta radi, pa čita, pa stane, pa selektuje, pa se vrati, pa klikne u meni. Sve to možete vidjeti. Možete uraditi taj tracking i ako uradite e, dobijete takozvani heat map, znači mapu toplote i vrućine i vidite koji linkovi nisu uopšte klikani. Dakle, ako ovaj link sad ima dole negdje, ne broji se to isto, nego ovaj odvojen link, a onaj dole koji vodi na istu strancu odvojeno se mjeri. Što recimo Google Analytics ne radi. U Google Analyticsu imate izvještaj koji su linkovi klikani, ali svaki link se isto broji. E, to je jedna od tih stvari. E, neko je još nešto pokušao poslat, ali nemam permisije da pogledam, da vidim imam li sad. Nemam. E, nema veze, pogledat još kasnije, da uradimo recimo to za plus naš shop. Naravno, ne rade zbog onaj e, korone i vidimo da oni imaju u, u, u meniju i na stranici linkove za shop, pa onda te kategorije, pa imaju akcije, kolekcije, B2B, kontakt, izjave. I opet neke kategorije izdvojene ovdje, znači da ne ideš na shop, nego izdvojene. Znači duple linkove stavili na određene stvari. To može imati smisla jer ako recimo imamo samo četiri linka na stranici, dva vode na istu stvar, a ova dva na različitu, mi smo 50 pojena dali na ovu stranicu. Znači možemo i to uraditi, tako možemo ojačati e, stvari. Nekad ti linkovi stoje u futeru, evo, evo i ovdje ima linkova bespotrebni sa SEO stanovišta, ali nekad potrebni s pravnog stanovišta. E, šta ovdje sad uraditi? Njima je najbolje, dakle, pošto se traže tastature, miševi, monitori, 4 monitori, vaki, naki, njima je bitno da to podijele kako treba. Evo, oni imaju monitore i sada ja nemam više e, izbora da biram rezoluciju, bilo šta. Znači, oni su jako plitko uradili hijerarhiju, što je loše, jer sada je pitanje hoćeš LED, hoćeš onaj zaobljeni, curved, hoćeš 4K, hoćeš za igrice, hoćeš za grafičare, hoćeš tako dalje. E, <clears throat> svaku tu kategoriju su trebali razraditi. Evo, printer, kopir, skener. Sad ovdje su napravili podjelu da vidimo, znači ink štampači, ne vjerujem da se tako traži, ali o tom potom kliknemo na njih i dobijemo ink štampače. Dakle, e, kod njih je jednostavna struktura, bi trebala biti kategorije, podkategorije i možda ako imaju pod podkategorije pa proizvodi i da onda s početne linkaju one kategorije koje su bitnije više puta i ne možda neke proizvode koji su trenutno interesantni, tipa kad izađe iPhone, e, ljepši imati na stranci iPhone naslikan i linka direkt na proizvod da bi pojačali tu početnu stranicu. E, da li može još neki jednostavniji primjer da vidimo, da razmislimo? Ima li neko možda zna, misli da mu jednostavna tema, nek napiše na chat, samo da kaže temu pa da pokušamo e, e, to nacrtati. I jako brzo ćemo se pitanjima posvetiti. Vidio sam da je bilo more pitanja, ne znam da li Damir uopšte stiže to sve kopirati. Kućice za lutke. Kućice za lutke. Ajde da vidimo. Kućice za lutke. 170. sedamdeset Drvene kućice za lutke i tako dalje. Aha. Kući, lutke kuća možda. Ajde imamo lutke. Da vidimo taj Kućica za lutke, ono je sa C, kucica za lutke. Dobro, kucica za lutke. Ajde onda da ukucamo tako kucica lutke. Aha, Ikea Pertini Aksa od kartona. LOL, velika, Jumbo, ok, ali imamo search volume mali. E ovdje bi bilo skoro pa jednostavno e, napraviti ovo. S ništa ne možeš podstići. Šta je Pertini, je to proizvođač? Pertini, jest, to je proizvođač. To ti je dobar keyword aksa pretpostavljamo i, i to. Znači podijeliš na e, homepage kućica za lutke, jedna pertini i aksa i onda na, e, podijeliš na vrstu drvene kućice, šta ja znam, kartonske, platnene, kakve već imaju i po veličini male, velike, džambo. I ti si u suštini završio. A puno imaš ovi tematski, tematski, znači od drveta, stiropora, napravi sam, kartonska kućica, drvena, ja, za lutke. Pa dobro, znači, jest, ova je stranca vrlo jednostavna, podijeliš na pet ovih linkova koji rekoh, eto, <clears throat> nekako je nezahvalno vam ovo objašnjavati na, kad planiraš stvari. To je možda za vas previše ali je bitno da razumijete eh, o čemu se radi da bi dobro isplanirali. Eh, ovo većinom se radi onda kada vidio da nije u redu pa treba rebalansirati. Isto kao što države rebalansiraju budžet. Upravo se radi o tome i kao i ovdje. Eh, uradili su procjenu, strukturu, raspodjelu, vidjeli da su se zeznuli pa rade rebalans. I svaki rebalans košta vremena i novca da se rebalansira, isto tako i stranica. Bolje iz početka malo razmisliti. I Damir je bio hrabar da pošalje svoj taj graf za burnout. To nešto na engleskom radi burnout. Vidite da Damir ne voli boje. Uh, u njega je HP se zove MP uh, i tako dalje. I on je podijelio znači na viki i nekakve tri grupe burnouta, vjerovatno po tri sindroma, sindroma, da, i kako savjet, kako da budu radnici i dalje sretni. I Viki je razradio do detalja, znači šta je burnout, definicija ICD, DSM, statistika, simptome burnouta, uzroci burnouta, vrste burnouta, posljedice burnouta. Znači on ide više na to da edukuje ljude, i da onda vjerovatno kaže ok, ti spadaš na osnovu tih simptoma u ovu grupu burnouta, evo ti e, rješenje za to, možda se plaća rješenje, a kasnije da naučiš kako živjeti s tim, prati naš blog. Tako sam ja razumio ovo što je on nacrtao. S tim da ovo opet je user flow, znači flow kroz šta korisnik prolazi, nije takozvani tačni link juice, eh, nije link juice struktura. Od vas očekujem sutra da bude gotova link juice struktura. Sutra imamo još pitanja vezana za to i da je početna stranca gotova. Gotova, skroz gotova, tekstualno gotova početna stranca. Eh, to želim da vidim kompletnu link strukturu, link juice strukturu, i početnu stranicu na kojoj je to uređeno. Znači gdje su već polinkane te stvari da se vidi kako ste razmišljali. Isto to ja ću pokušati stići napraviti za sebe da vam pokažem konačno kako to izgleda. E, to bi bilo to. Mislim da je danas teško gradivo, e, lagan naziv, ali teško gradivo. Zaista e, razumljivo ako neko nije skroz razumio. Ponovit ću još jednom suštinu Dakle, morate zamisliti da početna stranica ima 100 poena i da razdijelite poene nako kako je logično i da one stvari koje su duboko zakupane u hijerarhiji ili dublje, ne mora biti duboko, dublje zakopane od e, početne strane. Dakle, niste li linkali s početne strance, ali imaju veliki search volume, one vjerovatno zaslužuju da je linkate i sa početne strance. Samo trebate vidjeti da li bi korisnicima to bilo zanimljivo? Ako je odgovor da, to stavljate na strancu. Isto u našem primjeru, dakle, e, sa početne strance ćemo na onom testu ispod onog boksa, još jednom da ga otvorim, evo ovdje test ljetnih autoguma, ovdje će biti uvodni tekst, pet nabrojanih e, autoguma ljetnih koji su pobjedili i saznaj više. To saznaj više već imamo dakle ovdje, Evo ga, znači iće na test ljetni auto guma, ali mi ćemo tih pet pobjednika direktno linkati s početne strance, zato što imaju veći search volume, vrlo vjerovatno, i s druge strane što je korisniku bitno. Ako oba dva kriterija ispunjava, treba na početnu strancu. A ako korisnik očekuje, a nema search volume, opet treba staviti. Jer ne znači ako očekivanje nije trenutno tu i search volume nije tu da ga neće biti, ako korisnik to vrlo vjerovatno smatra bitnim. Osušlo mi se grlo ljudima, osušlo mi se. Da vidimo koliko imamo e, pitanja. A, znao sam. Ma da. <laughs> Dobro, ja se nadam, Damire, da se stavio na vrh ove koji imaju subscription, da imaju neke koristi od toga, pa da krenemo. Kako provjeriti page rank? Nikako, niti ga trebaš provjeravati niti te treba interesovati, e, nego je bitno e, da znaš šta je. Apsolutno to nije bitno i niti treba kupovati, ganjati linkove sa stranica koje imaju veći page rank i tako dalje. Trenutno tebi to nije bitno, s tim se ne trebaš smarati. Iako ima načina da se dođe do toga, to nije relevantno. Relevantno je tebi da dobiješ sa stranice koja je autoritet kod tebe. Tipa, ti si sad e, savjetnik futbalera, imaš svoju strancu, tebi je naravno najveći link koji možeš dobiti na ovom svijetu, link sa Fifine strance. To je maksimum da kažu on tamo, to je to. Drugi najbolji link je neki futbalski magazin koji napravi intervju kao s tobom koji si e, savjetnik igračima. Treće najbolje je neki blog ili stranca nekog futbalera koji tebe pohvaljuje. Tako da tako treba razmišljati. I za tebe FIFA je page rank 100.000, a ne 10. Znači to je najjači link koji možeš imati. Tako trebaš razmišljati, a ne ganjati strance koje tematski nisu relevantne. Pošto je puno pitanja, malo ću skratiti e, edukaciju na pitanjima. Rush. Da li se još nekom dešava da mu Rush prikaže samo prvih 10 rezultata? Da, pokaže, sad ću ti pokazati ovaj ovdje <clears throat> intro ekan. Ovdje imaš link, piše e, SEMrush e, bit.ly kroz novi SEMrush. Ti si išao preko linka kad se registrovao koji se zvao e, nešto SEMrush večernja škola, ovako nešto. Sad ću vidjeti kako se tačno zove da ne pričam na pamet, na što si ti kliknuo. Prvi link je bio SEMrush <clears throat> Balkan se zvao, ti si na njega kliknuo i dobio si 30 dana E, trial verziju, <clears throat> oprostite, 30 dana trial verziju si dobio sa ograničenjem. A preko linka ovoga, znači još jednom da ga prikažem gore lijevo, e, bit.ly slash novi semraš, tu dobiješ 14 dana besplatno, ali full access, znači full pristup i zato se prikazuje samo 10 rezultata jer se registruju preko pogrešnog linka. Registruju se ponovo s pravim linkom kako Google gleda na linkove sa našeg sajta koji su dijeljeni na socijalnim mrežama. To sam već odgovorio na jednom od časova. Mislim da je bilo pitanje odgovor prošli put. ukoliko e, smo mi prosječna web stranca te se ne ističemo po ničemu posebno od ostalih, onda trebate radnju zatvoriti i bav se nečim gdje ćete se osjećati posebno. <laughs> Zašto bi vas Zašto bi nas visokim PR-om linkao te kako bi ne, mogli postići da nas neko linka? Pa vrlo jednostavno, znači imate neku e, pivaru u kojoj samo e, kraft bir, dvije gajbe sedmično napravite kraft piva, ali od banane kraft pivo i ono je super i neki magazin o lifestyle Linka kaže domaća neka pivnica pravi pivo od banana, odlično i linka vas. Znači morate imati, morat ćete se po nečem isticati. A pošto ti kažeš da se po ničem ne ističete, e, bolje je da se bavite onda stvarima koje volite i uživate u životu i da bude drugačiji i posebni, nego da živite jedan dosadan prosječan život. Znači napravite nešto po čem ste posebni. To je odgovor i onda ćete dobiti linkove ako budete u tome dobri. E, jedan e, odličan primjer su mi neki domaći youtuberi, <clears throat> kao na primjer onaj Almazan Kitchen, znači čovjek u divljini sprema zečeve, ovo ono kuha i niko ne bi rekao da je to nekom interesantno da neko u Fruškoj gori živi i kuha u divljini. Međutim, YouTube kanal mu je jako popularan jer je unikatan i dobar i Nije niko ništa u ovom svijetu, ali dobio linkove sa e, nekih eminentnih sajtova. Eh, koliko je, SEO, koliko je za SEO bitan SSL certifikat? E, može, eh, može ovo nekako na kraj. Evo ja ću označiti nekako kasnije. Evo plus ću staviti ispred. To je previše opće pitanje, nema veze s časom. Da li se i linkovi sa menija na početnoj stranici računaju na džus? Svaki link se računa za džus. Svaki, apsolutno svaki. Čak i kako bih rekao, ako imate neki link koji aktivira neki JavaScript i taj link se broji iako ja, u, prazno pokazuje. Znači treba malo paziti. Ili samo linkovi koji su deo teksta. Ne, ne, ne, svi linkovi. Šta se dešava kada linkove dobijamo direktno na proizvod? Da li je preporuka da linkove dobijamo na HP, a ne na proizvod? E, ne može se e, globalno odgovoriti na to pitanje, ako imate neki proizvod tipa samo vi i ljudi linkaju, onda trebate na tom sajtu, znači na tom proizvodu, ubaciti linkove na druge stvari koji nemaju dovoljno link džusa. To ćemo pokazati kako se radi. Pošto ste toliko radoznali, ja ću vam pokazati samo jednu foru e, koja je najbitnija, iako je nećete u potpunosti razumjeti, ali šta ja tu sad mogu. E, evo vidite, ovo znači stranca koja ima dole, ima koliko ima linkova. Evo ima i tool koji će vam reći koliko ima linkova, to ću vam sutra pokazat. Zove se link parser, trenutno nešto ne radi, ne znam šta je, vjerojatno zbog interneta. E, I stranca ko stranca ima linkove na razne recepte i na kraju ima ovaj kao footer, a nije footer. Vidite, footer je dole, a ovo je takozvani pre-footer. I sa pre-footerom raspoređuješ link juice na strance koje su jače. Tipa, ja sam vam pokazivao ono low carb. Evo, ovaj low carb ima linkova nevjerojatno puno. Predug je ovaj jel, članak i sve to, ali na kraju nema prifutera. A imaju određeni članci koji imaju prifuter. Šta to hoće reći? Hoće reći da sa ovoga je bitnije link na ove recepte nego na neke druge strance, dok za druge linkove odozdo, evo uzet ćemo tipa E, evo, recepte s tikvom, ja mislim da oni imaju, e, oni imaju ovaj vrstu prefutera, e, gdje smo rekli samo ćemo podržati četiri recepta, zato što ovaj recept ovdje ima search volume 135.000. Hoću vam reći, pogledajte uvijek na kraj neke strance, ako vidite stvar kao što je prefuter ovaj, to znači da je neko raspoređivo vrlo vjerovatno svjesno link juice tamo ili vamo. I tako i vi možete. Dakle, na tvoje pitanje da se vratim, za taj proizvod ugradi pri footer i link high strance koje nemaju dovoljno link juice a ti smatraš da trebaju, a tematski su relevantni. <clears throat> Sljedeće pitanje. Da li dijeljenje link juice sa HAP-a na Shop znači da dijelimo link juice na proizvode koje linkamo. Mm, indirektno. Dakle, e, ako linkaš gdje je ovo naše, otvorit ću novu, mm, da mega pojednostavimo. Znači imaš početnu stranicu. Učitalo se da Bog da. Tararara. Evo ga, znači imamo početnu strancu, neću ni pisat koja je, ti sad ideš na shop, jel, i u shopu recimo nemaš kategorije, imaš sam tri proizvoda, lupa <clears throat> A ovdje se linkao ni na šta. Mislim na kontakt i na još nešto, znači ovo je početna, ovo ti je shop, a ovo ti je proizvod. Dakle, ti ne linkaš na proizvod, nego indirektno. Znači od ovih 100 poena 33 će doći ovdje, od ti 33, 11 će ti doći na proizvod. Ako ti proizvod ima puno search volijuma i ovako ti je jednostavna struktura, ovo ti uopšte ne treba, ne linkaš direkt na proizvod D. Jel, sada, mm, evo, ovako. I onda ti proizvod umjesto 11 ima 33. Znači, ne linkaš proizvod, ne linkaš indirektno zato što. A ako ti je proizvod bitan, možeš ga linkati s početne strance ako ima veliki search volume, a korisniku je korisno. Nemojte mi pitati, treba, ja vidio sam 300 pitanja, treba, sad treba search volume gurati na početnu stranicu. Ne treba gurati ako nije relevantno. A ako jest relevantno, guraj. Sljedeće pitanje. Većina e-shopova ima veliki broj proizvoda na HP, je li to pametno? E, pa zavisi koliko volume ono imaju ti proizvodi, jesu najprodovaniji E, izlistavanje proizvoda na početnu strancu unutar šopova bi uvijek trebalo biti e, relevantno sa usability stanovišta, da najčešće traženi proizvodi budu na početnoj stranci ili trenutno stvari koje su na akciji, a interesantne su. Koji miš koristite? ja koristim Magic Mouse. E, jel možeš podijeliti dijagram loš je stream, ne vidim ništa. Koji dijagram? Prikazao sam jedno 15. Mogu, nije problem živane, samo jav koji. Ključna red sa većim brojem pretava bi trebalo da ima veći link juice. Da, to je odlično postavljeno pitanje. Boško Buha, e, moja buhice mala, odlično postavljeno pitanje i već dat odgovor. Tako je, znači E, ključna red sa većim brojem pretraga bi trebala imati veliki link juice. Kako, veći link juice. Kako to izvest nije bitno, bitno je da na kraju ima veći link juice. Tačno, potpuno ispravno. Primijetit ćete isto da u tim e, strancama kao Impresum, e, GDPR guidelines i tako te stvari, e, da u njima često imate pre-footer. Zašto? Zato što svaka stranca mora linkat Impressum, iz impresuma je jako dobro linkat na neke druge stvari. Da, da. Ako su nam, na primjer, ovo, ovo je drugo pitanje, preduzetnice, preduzetnice, da mu pročitamo. Ako su nam, na primjer, top 4 ključne riječi, autogume, autogume za Mercedes, autogume za BMW i autogume za Audi. Šta je bolje u rad sljedeći? Meni autogume, autogume za Mercedes... E, trenutno se tu izgubilo malo pitanje. U Sealize nam javlja da imamo previše riječi autogume. Da li je bolje povećati tekstove na strancama ili prebaciti u ovakav meni? Ne znam, aha, <clears throat> razumijem, u tebe u meniju piše stavno mm, autogume Mercedes, autogume ovo ono. E, razumio sam pitanje. Šta je bolje? ako odemo na Sava gume, a tu tebe ima Mercedes, Audi, <clears throat> Bolje bi bilo u ovom slučaju da produžiš tekst, da ti onaj smanji se eh, VDF, IDF za te stvari. A nije e, loše ni ostaviti samo brendove u meniju, Mercedes, BMW, ovo ono, nije ni to glupa stvar ako nema smisla pisati veći tekst. Jer ti na stranci već piše auto, gume, Mercedes, tako da je ok. Dakle, ako ima smisla pisati veći tekst, napiš pa vidi, ako rezultat se ne promijeni, e, slobodno skloni iz menija e, ključnu riječ jer će ostaviti samo brend, skontat će Google te stvari. Odlično pitanje, odlično pitanje. Da ima šta da se dobije, e, poslopite sad. Trenutno još nema nikakvih poklona. Idemo dalje. E, šta je poent ako nam je krajnji landing page ima više poena od nekih landing page između HP i krajnjeg LP? Dobro pitanje, da pojasnimo šta si pitao. Znači ti si ovo, upravo ovo. Šta ako... E, landing page ima manje link juice nego ova kategorija, a nalazi se između home page i landing page -a. a ovo recimo, niste to ali ću ja dodat, e, a to je ok, ako su ovo, e, a ja ću pojednostaviti, gume, ovo Sava gume, a ovo Sava ljetne gume. To je super jer gume imaju najveći volijum, Sava gume malo manje, Sava ljetni gume još manje. Međutim, ako ovdje sad piše samo šta ja znam, e, bez veze nešto, kontakt, samo onako reda radi. Pa ima Sava ljetni gumet, ima manji link juice od ovog. E, znači, raspored ne valja, u tom bi trebalo restruktuirati ili E, dodati ovaj link još jedan. Znači dodati da imaš link e, od ozgo prema dole. Ja stvarno ne znam šta je ovo danas. Evo ga. Znači ili dodati od pa se Ako ti ovo nema neki search volume i tako dalje. Znači možeš pokušati to popraviti, ali u suštini loša struktura iz početka trebalo bi popraviti. Restrukturirati. Sljedeći pitanje. Zapazio sam da stek nema SSL. Opće je pitanje, plus čak je tehničko pitanje. Ako imamo pet backlinkova, na primjer na članak me želim gumu odabrati, znači nisu linkovi na home, to jest na vrhu, nego u nekoj kategoriji ili blogu, kako se taj link juice razlijeva. Jel ga možemo razlijevati tako što bi na primjer u tom članku linkale pojam Michelin gume na tu kategoriju unutar stranice. Tako je, Admire, ispravno se razumije. Tako bi uradili, da. Tačno. Drago mi je kad vidim da su neki odlično razumijeli u čemu sam pričao. Da li bi bilo dobro na home strani znojenje stop? Idemo se opet znojiti. Ali ovo je Damirov najdraži link on najdraži nik. Da vidimo koje je bilo pitanje. Da li bilo dobro na home strani sajta bla bla bla bac dio gdje će biti pobrajani termini kao što su znojeni. gdje će biti pobrajani termini znojenje ruku, znojenje nogu, noćno znojenje utroć noći Svaki od tih termina linkovati na početne strane kako bi taj blog post dobio link, link juice. Do ovdje sam i nekako upratio, a i svaki od tih termina linkovac početne strane kako bi taj blog dobio više link Prvo to nije blog, to je blog post. Znači e, moramo koristiti ispravne termine, ja sam kriv u tom smislu jer vas nisam edukovo dovoljno. Dakle, početna stranica je homepage, ispod moramo koristiti izraze kao kategorije, podkategorije, podpodkategorije i landing page za proizvode. Onda imamo blog, imamo Wikipediju, Wikipediji su unutra su wiki članci, a na blogu su blog članci ili ti blog postovi. Znači, da li bi dobro bilo ubaciti link sa početne stranice znojenje ruku da bi linkovali neki blog članak? E, da, jeste. Ako ti je znojenje ruku bitno, onda to e, linkaj na blog. Da, super bi bilo, recimo da kažeš na vrhu, E, najpopularnije teme e, za znojenje, onda nabroji znojenje ruku ovu onoj i e, daneš im kao opciju menija da se dalje edukuju. To bi ti bilo dobro, s tim da jučer smo, kad smo ono gledali kategorija možda po dijelovima tijela koje za znojenje kod vas na blogu možda imaju smisla. Ali pitanje, odgovor je da. Kako se posmatraju linkovi u footeru sajta kada je u pitanju link juice? Pa, kao što rekao, stvaraju probleme. E, dobro počestite e, footer, e, ostavite samo stvari koje moraju. Ja kad sam ovdje krenuo, ovdje je bilo 112 linkova u footeru. Sad su samo ostale one koje stvarno moraju i gdje nastaju velike svađe. Vidimo u e-kupi slično. Dosta stvari se može Kupiti tipa reklamacije i servis, samo navodim načini sigurnost, plaćanje, sve to moglo biti jedan landing page. E, treba se potruditi koliko god moguće taj footer skresat do bola, koliko god možete da ima smisla, a ne da na kraju pati neko ili da vam advokat skoči na glavu. Ali dobro pitanje. Da li su page domain authority na moz ekstenziji za Chrome validni? Bilo je pitanje ne koristi moz ekstenziju, e, taj domain authority i te stvari gledati kroz tulove je dobra stvar. Samo u ovom slučaju, znači sve što se tiče backlinkova e, i domain authority kao validna stvar, e, tu je hrefs zakon trenutno. Znači odlične daje podatke, ima najveću bazu podataka linkova, kad dođemo do te teme da se bavimo linkovima, pokazat ću Ahrefs, i Link Research Tools i sve to što je potrebno. Da, sve ćemo pokazati. Trenutno e, na ovo pitanje ne mogu odgovoriti, rekao sam već odavno da moz ne koristim, ne zato što je loš, nego što je ispom kod mene iz fazona. Da li je onda za internet prodaje bolje ne, stavljati proizvode na početnu strancu kako bi kategorije koje su nam jače ključne reci imali bolje link juice Uladiš hot jar test, e, vidiš da li ljudi klikaju na proizvode, ako ti ljudi ne klikaju na proizvode, onda je možeš sklon Ako ljudi klikaju na proizvode, onda to nije pametno. Onda samo pametnije proberi proizvode na koje želiš rasporediti link juice. Dodavanje skripti za tracking saobraćaja utječe dosta na ocjenu brzine i učitavanja sajta. Da li se slažeš da bi to ipak trebali izbjeći? Ne. E, trekking moramo imati, trekking je nužan i to što to vrijeme kači nije bitno. Samo dakle staviš sve te stvari za trekking e, koje moraš putem Google Tag Managera. Znači varijanta da se brže učita je da koristiš Google Tag Manager. I to ćemo jednom pokazati šta je i zašto se koristi, ali malo nešto na brzini možemo dobiti. Dodavanje skripti za trenutu to je već bilo. Da li je bolje ubaciti filtere ili staviti linkove? Konkretno radi na stranici za nekretnine. Da li staviti filter za gradove i cijene ili ponuditi neke najpopularnije pretrage u vidu linkova? E, ti svakako ne... Filteri su jako opasni za SEO, često sam vas upozoravao na to. E, u ovom slučaju e, da mi pošalješ da vidim, rekao bi ti u suštini filtere pokušajte izbjegavati kao landing page jer filteri prije svega sa sobom nose parametar u URL-u i e, nose mm, taj problem što su teško čitljive i jako dinamične, nemaju stalnog sadržaja. Često, ne kažem uvijek, kad znaš šta radiš, sve se može okrenuti na dobro, ali u tom slučaju kan se filtera, pravi landing page-eve, kategorije, podkategorije, kombinacije s gradovima, i naravno najpopularnije linku s početne strance ne bi bilo na odmet. <clears throat> Koji linkov footeru, na to smo odgovorili. Višak linkova koji su obavezni spraviti strane može li štetiti za SEO? Apsolutno je nebitno može li štetiti za SEO, ako je pravno nužno oni moraju biti. Ja bolje više linkova na HP, koliko je optimalno? E, ne postoji e, pravilo 2, 5, 10, tako dalje koliko je snažna tvoja stranca, od toga zavisi. Znači, ako si e, veliki proizvođač, velika stranca nečega, možeš ići do 200 linkova po stranci, od, po početnoj stranci. Ako ste srednja neka stranca, maksimalno 100. 100 poena na 100 je jedan poen. A ako ste veća stranca, imate malo više poena, razumijete? Znači nije svima 100 pa rasporedi, neki imaju i 3 miliona koje moraju rasporediti. To se da izračunat ali ako ste <clears throat> sajt koji nema baš puno backlinkova i nije neki veliki brand, e, rekao bih da je 100, ono, gore dole 10 bi trebalo biti fajnut. Ali ako ste manja stranca, što manje je to bolje, jer bolje isfiltrirate šta želite. Nije fazova naprav strancu koja će sve to pokriti. Fazon je napravio strancu koja će razvaliti u jednoj niši. Znači, jednu nišu će uzeti nju totalno razdrmati. Znači, bolje je meni bilo da sam uzeo Sava ljetne gume i tu sve razvalio, ako bi to taj pojam e, identifikao kao bitan, nego da se rasplinim obliko. Vi idite što uže sa svojim projektima, imat ćete veći uspjeh, SEO uspjeh, bit će vam draži i naučit ćete mnogo više. Stoga, kad mi pošalješ strancu, ja ću reći ili ima optimalan broj linkova ili nema. Da li da se oslanjamo na keyword sa velikim search volume, search volume je sv, nije sw, istražujemo ključne riječi za website, tako smo u početku, moram ponovo prečitati. Kako nekad postavite pitanja, da li da se oslanjamo na keyword sa velikim search volume, upitnik, istražujemo ključne riječi za website, ako smo u početku, ili birati keyword sa mal, ne razumijem pitanja. Žao mi je postaviti ponovo. Dobio sam link sa a, sorg dobro, znam da jesi prema svoje stranici. AAS je najveći autoritet vez nauke, jeste, čestitamo. E, link sa početne strane stajao je 4 mjeseca, sada je tekst i dalje tu, ali naravno u podkategoriji. Možeš malo objasniti koji je benefit toga? Pa to evo možemo i sa naslovnom strancom. Znači svanete na naslovnoj stranci New York Timesa, taj link vrijedi nekoliko miliona dolara E, budete jedan dan na njemu i naravno završite onda u arhivi, u nekoj kategoriji, eto recimo u tebe, pčelarstvo ili e, mikro mikrotehnologija e, i tako dalje. I onda si u toj kategoriji. Dakle, sada taj link mnogo manje vrijedi, ali pošto je u ovom slučaju autoritet iz nauke koji je tebe podržao, vrijednost nije mnogo manja što si u podkategoriji. Vrijednost je u tome da si ti uopšte spomenut, i imaš veliku prednost nad konkurencijom koja naravno nije spomenuta, tako da ne morate toliko boliti. Ljepše je bilo da se ostao na početnoj stranici, ali to je veoma teško izvodivo. E, stoga je sasvim logično da ste gurnuli neđe u kategoriju, tamo ti jeste mjesto i to ti je mjesto super i taj link vrijedi mnogo. I nemoj da plaćeš zbog toga jer konkurencije taj link nema. Na kraju je najbitnije ako nekad je bolje imati tri linka ta autoritetna, nek tri hiljade nekakvih sportala koji su irelevantni. Znači, kvalitet je uvijek bitan, uvijek. Koliko vrijede linkovi sa sajtova koji imaju veliki autoriti, ali se bave svime i svačime? Objasnio sam, ne vrijede mnogo kume. Ne vrijede. Znači, evo, iako ne znamo PageRank, imaš, ti si blog o, o, o, prodaješ dresove dresove, futbalske dresove. I linkate rank 5 web shop i kaže mi nemamo dresove njemačke reprezentacije, ali ima vamo. Tipa. Taj link PageRank 5, ti iz rank 3, na primjer. I on ti pošalje taj link. A dobiješ rank 8 e, sa, šta ja znam, bloga nekog studenta s fakulteta koji piše naučni rad o WordPressu i naveo tvoj blog kao WordPress blog, kao primjer bloga. Iako je PageRank 8, iako je na tom blogu pogrešno te linkovo, linkovo te sa Word, primjer WordPress bloga, tako te linkovo, a ovaj te vamo e, linkovo sa njemački dresovi kupiti sad, iako je ovaj PageRank 5, a onaj PageRank 8, vrijednije ti je link od ovog shopa koji je iz tvoje niše, nego link neki koji nema veze s tobom. Čak i ako da staviš tamo njemački dresovi s tog bloga, Google će vidjeti da taj blog tog studenta se ne bavi dresovima, da taj članak se ne bavi dresovima i da si ti dobio taj neprirodan link. I za takav link ćeš često dobiti kaznu. Reće Google unnatural link building, dakle nisi prirodno gradio linkove i zato će te palti Jer izgleda kao da si kupio kod tog studenta taj link jer on veze nema s dresovima. Dakle, uvijek je bitna relevantnost. I na kraju, to sam rekao na, na, nekad na prvom času, link koji se klika je dobar link. Link koji niko ne klika ne vrednuje ni Google. To je 1000% tako. Znači na kraju gledaš u Google Analyticsu koji backlink ti je donio koliko saobraćaja i ako ti on donosi dosta saobraćaja on je dobar. Ako nikad niko ne klikne na taj link i Google će ga obezvrijediti ma koliko god kvalitetan bio. Još jedno pitanjce Ajde još dva pitanjica možda, jedno ili dva. Kako izgrad strukturu weba sa malim search volim za našu ciljanu skupinu? Koja je ključna potrebna u svakom takvom slučaju? Daj primjer, ne mogu, šta ti misliš da je vani vedro, pada kiša, a mjesec izašao s lijeve strane. Mm, idemo dalje. Zadnje pitanje za danas. Koja je razlika između stack HTML i WordPress verzije? Ovo je tehničko pitanje, sutra ćemo ga obrađivati, znači može još jedno pitanje. Ako jednu ključnu riječ rangiramo samo u okviru jednog landing page kako odrediti između nekoliko fraza šta su zasebne ključne riječi, a šta related, kojima ćemo podržati glavnu isto kolega. Primjer, dok ti opišeš tim svojim komplikovanim riječnikom, bolje da kažeš ima muške cipele, žute muške cipele, crne i šta da sada uzmem. Konkretno, molim vas i sutra za session pitanje odgovore, Samo konkretna pitanja, primjer, imam sajt, keyword ovo ili evo link do strukture, sam dobro, tako dalje. Budite precizni, pošto je ovo bilo kratko pitanje, može još jedno. Kako da rasporedimo link juice na stranci koja je one pager? Nikako. Da li da linkovim ključne riječi unutar teksta? Da, zato što korisniku interesantno. Google će skontat da je taj dio strance bitan, ali nema raspoređivanja link juice ako ga nemaš gdje rasporediti. Ljudi, Uspjeli smo ipak nekako održati ovaj čas. E, bilo je, e, mislim, dosta, dosta e, naporno. Ostaćemo sad na druženju na Twitchu, pošto nemamo šta gasiti YouTube. Ja ću jednostavno naviti muzikicu, a sutra se onda vidimo u, u, u 6 sati na Twitchu.